आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मीटर में यूनिट कैसे कैलकुलेट करता है जैसे हम लोग अंदर कैसे घर का एक घर में कितना यूनिट खर्च हो रहा है पर डे वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और टू कैलकुलेट मीटर यूनिट ठीक है एक्चुअल में टोटल इक्विपमेंट को देखेंगे कि जैसे कि मेरा 10 वाट का 10 वाट का 10 वाट का 10 तो 10 पीस घर के अंदर बल्ब जल रहा है तो मेरा एक घंटे में वो कितना कंजम करेगा कितना यूनिट मेरा कंजम करेगा कंजम्पन होगा कितना यूनिट कंजम्पन होगा उसको कैलकुलेट करते हैं उसके लिए एक तो फॉर्मूला है देखा जाए तो है कैसे कि इक्वल टू जो होगा unit equal to equipment capacity in ampere capacity into number of equipment into time divided by 1000 इसलिए चलते हैं इक्विपमेंट कैपेसिटी eh? जैसे कि इन एम्पियर में है ये क्या है इन सॉरी वाट में डब्ल्यू जैसे मैं मान लेता हूँ दस इक्विपमेंट मेरा है इक्विपमेंट टेन वाट का है ten watt into number of equipment ten है ठीक इंटू टाइम मेरा वन आवर का हुँ? हम्म? सौ पीसी मान लेता हूँ कैलकुलेशन करने में आसानी होगा और बताने में आसानी होगा अभी इसलिए मैं वो ले रहा हूँ डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड कितना हो जाएगा टोटल देखा जाए तो वन हो गया equal to one. The unit equal to one. Yeah. ये मेरा कैलकुलेट हुआ थैंक यू फ्रेंड